मालवा की सबसे बड़ी और सबसे लंबी कावड़ यात्रा कही जाने वाली बाणेश्वरी कावड़ यात्रा की शुरुआत इस वर्ष इक्कीस जुलाई सोमवार से होने जा रही है इस यात्रा की शुरुआत 22 जुलाई को मां नर्मदा का दुग्धाभिषेक कर 1100 मीटर लंबी चुनरी ओढ़ाकर की जाएगी इससे पहले 21 जुलाई को एक बजे महेश्वर के लिए 2000 कावड़ यात्री बस से रवाना होंगे यात्रियों के लिए जो शिविर बनाए गए हैं वहां पर प्रतिदिन एक घंटा योग एवं ध्यान सुखद वर्षा की प्रार्थना प्रार्थना स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत के संदेश के साथ भजन संध्या पौधारोपण और पर्यावरण संरक्षण के आयोजन किए जाएंगे इस वर्ष यात्रा में 21 फीट ऊंचे नंदी और उतने ही बड़े शिवलिंग पर विराजित महाकाल और इको फ्रेंडली गणेश 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन और कुछ झांकियां और खुले रथ पर सवार भजन गायकों की प्रस्तुति आकर्षण का केंद्र बिंदु रहेंगी पूरा समय रामायण पाठ और भजन मंडलियां साथ रहेंगी यात्रा 175 किलोमीटर की है और ये यात्रा सात दिन में पूरी होगी यात्रा के संयोजक गोलू शुक्ला ने बताया कि पिछले चौदह वर्षों से लगातार धर्म जागरण समिति के तत्वावधान में समाज सेवी ब्रह्मलीन पंडित सुरेंद्र कुमार शुक्ला काकाश्री की पुण्य स्मृति में बाणेश्वरी कावड़ यात्रा का आयोजन किया जाता है और इसमें प्रतिवर्ष भक्तों की संख्या बढ़ती जाती है इस वर्ष यात्रा में शामिल होने के लिए 2100 से अधिक पंजीयन हो चुके हैं जिनमें 7 से 70 वर्ष की उम्र के लोग शामिल हैं 21 जुलाई को विधायक रमेश मेंदोला मालिनी गोड़ उषा ठाकुर जयपाल सिंह चावड़ा पंडित विष्णु प्रसाद शुक्ला शंकर लालवानी और कैलाश शर्मा के आतिथ्य में दोपहर एक बजे महेश्वर के लिए बस से यात्री रवाना होंगे और 22 जुलाई को 500 लीटर दूध से मां नर्मदा का दुग्धाभिषेक कर 1100 मीटर लंबी चुनरी ओढ़ाई जाएगी इसके बाद उज्जैन महाकालेश्वर के लिए मां नर्मदा का जल लेकर पैदल प्रस्थान किया जाएगा बाणेश्वरी कावड़ यात्रा में कावड़ यात्री 22 तारीख को गुजरी 23 को मानपुर 24 को महू 25 को इंदौर 26 को रेवती रेंज 27 को पंथ पिपलई से खान बड़ोदिया और 28 जुलाई को उज्जैन पहुंचेंगे और 29 जुलाई को सोमवार सुबह चार बजे भगवान महाकाल का जलाभिषेक कर प्रदेश में